Maka Maharaja selama sore Ah, baliklah juga di tempat asal dulu tak kalau mula Maka kini tidur juga mani basuh selimut lindu Berkasih saya lah juga dengan keluarga Berkasih saya juga dengan anak baru Anak lama anak kasih saya cinta menyita di dalam kapur benar lagi di dalam seluruh tanah Jawa Amor dah cukup kerja semano lah semana. Siabuknya perut di Amor sore. Sebab abang nak Amor meraja seramu duduk dalam di dalam istana maka kini tidak juga. Tapi Amor Gusti bunyi kata lah cukup kau bangin. Habis kayak jelato tak tahu kau hulu tak tahu kau hilir. Saiko bapak jin yang paling ganas. Dia mengucar dari kapur benar negeri kucak kawasan lah juga istana. Hari ni Ambo nak kita tengok Kelih dengan Ayok Pelumen dengan cakap ulama. Amo hari ni serabut perut dulu kalau amo tak pergi jumpa orang tua Dogo. Amo nak tanya Pak Dogo boleh kau tidak amo nak pergi belawai. Pengasuh ke tua Pak Dogo pengasuh. Pati semua tuanku Raja Muda lah semana. Kuano tuanku nampak gaduh. Selama kini tuanku tak gaduh begini. Dengan pucak wajah muruk Arno Masih. Bapa tuanku Raja Muda lah semana. Pengasuh ke tua Pak Dogo pengasuh. Kalau setahun ni kat Kusina. Nampak kami kena gila juga kerja sendiri. Kami kena pergi lah juga bunuh sendiri pengasuh itu apa dogo. Sapo dia tu aku nak bunuh. Tu koyak lah juga pada dipati oleh tu apa dogo. Buruk baik cuma lawa patik lah sungguh tu dalai berkata dewa salah tunggal sungguh tu dalai kata-kata patik dewa saya tinggal. Tu aku nak bunuh sapo tu ke raja muda. Begini pengasuh itu apa dogo. Kami nak bunuh lah juga seekor binatang paling ganas. Ni mai dua no do mengucar di kawasan di dan negara Kuala Dua. Tuaiku Raja Muda. Tak sebunuh lah tuaiku. Soalnya anak jing peribaru ni. Biar patik bunuh sendiri. Tuan nama nak bunuh. Patik bunuhku, ku. Patik rasa kalau kelai bunuh. Tak habis makri, tak habis makasuk. Tuiku tak sebuah rusin. Tuiku baliklah bersama. Hidup sendiri ni bersama lah juga. Apa tuaiku makan je seramu. Muka dia baru balik tuaiku. Soal jing, soal jing suruh kuatik. Baiklah juga. Aku orang tua pok dogong. Jini bukilah kata jin jauh-jauh Bukilah kata jin tu bit di dalam gua tidak ada bukit tidur Jini cuma jin kau set ibarat kata di dalam gumuh tu lo Jini aku nak panggil Syed dengan warrior lah Orang lain tak boleh bunuh Jini Buaya dengan sa'i bakal boleh bunuh. Dok mana? Apa dok kau mari dapat kado ni? Begini, saya kerana waya. Ha, apa dah Aku nak raya kamu. Soal lejing peribaru ni waya dengan saya. Orang lain bunuh tak pada. Adalah orang pada bunuh. Siapa dia benda tu? Marah je nama putih Jeri uri uri ni Semua yang jatuh nama ikan Nama terganggu Nama siapa orang ni Tak lah berlaku Jiring jingan lah ni Benar je bijak ni peteh ha, Apa dia? boleh bunuh? bunuhnya? Orang lain tak boleh bunuh Selain kepada ke Wak Yuh lah boleh bunuh Panama Aku buat tak kau Kena lah Wak Yuh Weh Aku bunuh Jadi aku bunuh je bunuh ni Tengok tu lah Syed pada Joko kata aku baru mati jin tu. Pada kau ni tak boleh kata tak percaya ni tu tu kurang eh. Dia mula masih. Jadi apa yang kau bunuh jin tu? Apa dah tu? Ah, kena wayah lah bunuh jin. Kamu hege lah bu Yohi. Eh. Hari ni saya beringat saya tanya dulu bila bunuh jin. Aku tak boleh lari. Bila aku aku pada kau bunuh jin ni. Aku nak siap sedia lah. Sebab hari ni kita ni sahi Orang tengok ramah ni sekeliling Kita ni kalau mati jenis ni Syahulah nama Boleh piala boleh peringat Kenapa dia boleh piala dengan peringat Kenapa piala Piala ni kak boleh melekat Mana kita nak berani nak jasa baik Bunuh jing Hak tu jadi bersuruh Ngerti pula kak Ah, sengotilah juga sahi Oh ya sama Membunuhlah jing Bila tu? tak lama dia mari jing tu. Sebab orang okay, pun nampak kupu tu pakai duk tengok munak pun jing. Apa ya sore tu? Ha begini saya. Wah ya sore apa kalau kira benda tapi tak leh lah kerana mu dengan awak ni anak taruh pak daru mu kena rata ah, ha, dengan awak ya bunuh jing. Aduh saya kita ada bagian juga. Ha, kita uh, eh, uh, eh, gocoh mana betul? Ha, mu hari ni saya nanti pergi kaki jing. Amu pergi kaki jin. mu pergi kaki jin. Ada kau sangke? Dengarlah kata aku. Aku buat jaga. Mu ayah aku nak raya. Mu hita tengok di mana. Sanggup dia balik belakang tu. Mu ambil satu kepada ke geligoy ke mak dia. Tak apa dia. Ambil geligoy ke mak kau Dah kena ambil geligoy tu nyanggu dia belakang buat jaga. Dia baru mati cabu benda hikmat dia. Kalau tak boleh geligoy, Mu kena cari geligo siapa dapat. Kalau tak cari geligo, mu tak selamat. Cari siapa dapat. Nama? Nama? mau pergi kaki hmm, hari ni Allah orang pula ramai nak tengok ah gua ni sementara dah eh nak jadi show oh. ingat je duk galuk apa yo mana tahu lagi apa dogo ni hola tadi kira dengar orang lah, tua dah mau satu lebih kecek ngapo eh, tidak ada ngapo dah saya buat dogo orang tua lah aku nak ita sanggup dia duk tu mana lah ya ha, ah, ada eh, janggut tak ada tak ajaklah janggut sanggul. Ha, ada sanggul je. Aku nak ambil sanggul geligoy ke mak. Aku nak pergi. Ada saya. Sahu parok masuk surat korban kita naik. Gapa? Kau mati je ni gak masuk surat korban? Masuk mana? Sahu lagi kata. Haa... Ah, dalam berita kata tuan-tuan dapat apa puan saudara sekian kusin awak yang lah ni dapat bunuh jin pilih bala ada seho surat khabar pula orang tu beli orang ni beli suruh nak ada ada saya oh mana oh yang bunuh jin ada saya ada saya Ah, ha, galuk deh. Amo, nak galuk tu galuk. Dia perlu tu kena-kena. Gua, biar. Ha, tak apa. Pok jaga royak ke. Hari ni boleh hari ni. Agudinho, Agudinho, Mano no me roubote, Mano no me que, Mano las mano, Mano se amo, Aguno por la te cobra tu e, Hola, Otu, Gabriel y Tel que la magina, Udu, Sastri Udu, Kubuji, pues a Buji, Udioni, Tapola, Jim duduk nunggu nak lawan munyo. Hari ni aku nak tengok kelimu kelira lah juga. Dari tempat di tengah mende apa perengnya. Orang nak tengok mau lawan. Ah, siapa dia lawan? Mari sini, mari sini. Sini, sini, sini. sini. Lama anu kita ni ambil Eh besar biar kita gelik biar eh, Tadi nak gelik saya lagi ni Lagi mana kita, kita tak gelik Kita kira mati berkelepas jiwa ni Kita saya Menjaga dua ni Kamu tu tu nanti pulak kaki dia ni Aku nak cari sanggup dia ni Aku nak ambil gelik kau ha. Tepung malam ini, Tepung malam ni Ha boleh lah boleh lah. Eh, ha, lah sain, lah sain. Ha, eh, robak tak palo, bayo. Robak naik tak palo. Mu kena aku. Aku kena awak ya. Mama, sayi. <laughs> Adulah, adulah, adulah. Mu sepak dia mas sayi. Duk lagi. Iyalah sama dia tiuk dulu lagi. Adulah, adulah. Tuiku, tuiku. Tuiku. Itu toda española y itu cisano y todo club nado y todo está tan y toda española de cu beginilah juga pengasuh sama ni lah bagai mau tahu rupa-rupanya jin peribaru ni sampai sama kita rasa lah kita nyesal lah. kita rasa kita bukan sama mula lah sama bagu lah ni ayo lu makan sama yuk ya. Kalau begini jadi ayo Kita tahu semula dalam laut Yang Yang ini Tak ada lah. lah. Aku nak lagi Aku nak lagi Aku nak lagi Tak Kalau kali eh, utuh si pada panjang. Lagi lagi orang orang nanti lah jadi berani kan, dan jadi menakut semula kan. Lari lah dia, tapi berat kita bayar ikut dia lah dan ikut dia dan kita sahur living hari ni kita living umur ni ada saya Maka di dalam negeri seluruh tanah Jawa sudah dah menjadi kesenil ini. Tak ada lagi soge kena kumpa di bola serokok. Balik jin bersama jin, botol bersama botol. Dewa bersama dewa, rakyat bersama rakyat. Tak ada siapa lagi kena kumpadi bala serka. Janganlah juga kena kumpadi bala serka atas sifat. Orang pergi kata animasi juga dari atas bala tata kerajaan. Sehingga sehari sejuk dingin seperti kan ular cerita mani. Ayat dia lemu koma penuh kana seperti guna dengan labu kecil pun bertabuh tubuh butung pada batua hidup senil ini mani basuh selimut nindu tidur akan jenegur lagi